დღეს იყო წარდგენა პოლიტიკის დოკუმენტის, რომელიც ეხება ორდოლიან თვითმმართველობას და ეს პროექტი შემუშავებულია პარტიის როგორც ცენტრალური აპარატის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე რეგიონების აქტიური ჩართულობით მოხდა ამ დოკუმენტის შემუშავება და ამ დოკუმენტის შინაარსი ძირითადად ეხება იმას, რომ მოქალაქეებს საშუალება მიეცეთ განახორციელონ საკუთარი კონსტიტუციური კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, ეს უფლება არის, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით გადაწყვეტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. დღევანდელი სისტემა თვითმმართველობის, ისე ისევე როგორც ადმინისტრაციული მართვის სისტემა, ასევე თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოქალაქეებს აზრი კითხონ გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, მათ პირად ან მათ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე, მაგრამ არა გადაწყვეტილებაში ჩართონ ან გადაწყვეტილება მიიღოს უშუალოდ მოქალაქეებმა და თვითონ გადაწყვიტონ. ანუ ძირითადად ჩვენი სისტემა ორიენტირებულია უფრო წარმოადგენლობითი დემოკრატიის სისტემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, ვიდრე პირდაპირ დემოკრატიის სისტემად. ჩვენ პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით საზოგადოებას, ხელისუფლებას თავაზობთ დოკუმენტს, ხედვას, რომელიც ორიენტირებულია ჰიბრიდულ მოდელზე, რომელშიც არის წარმოადგენლობითი ელემენტებიც, მაგრამ საკმაოდ ძლიერად არის წარმოადგენლი პირდაპირი დემოკრატიის ფორმები. რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ მოქალაქეთა მონაწილეობის ნაწილში ვთავაზობთ უნდა სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხს, ადმინისტრაციული მართვის სისტემაში ვთავაზობთ, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, მერი და მისი პოლიტიკური გუნდი იყოს ცალკე და ადმინისტრაციული მართვის გუნდი იყოს ცალკე, რაც პროფესიულ საჯარო მოხელეებზე გადასვლას გულისხმობს, მაგრამ არა პოლიტიკის კეთებელი ადამიანების, ანუ პოლიტიკოსების შემცირების ხარჯზე, ანუ გულისხმობს, რომ აქ ორივე გუნდი თანაბრად უნდა იყოს წარმოქმნილი და ისინი ახორციელებენ მუნიციპალ პარტიის როგორც პოლიტიკურ მართვას, ასევე ადმინისტრაციულ მართვას ასევე გულისხმობთ ფინანსების და ქონების გადანაწილებას სამართლიანად. სამართლიანი გადანაწილება გულისხმობს კომპეტენციების, ფინანსების და ქონების გადაცემას მუნიციპალიტეტების იმდაგვარად, რომ მათ საშუალება ქონდეთ საკუთარი კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საკმარისი ქონება და ფინანსები გააჩნდეთ. ასევე ამ დოკუმენტით არის გათვალისწინებული ზიარი გადასახადების შემოტანის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს კონკრეტულ ქალაქში, ქალაქსა თუ სოფელში მის მიერ გაღებული გადასახადის სახით გაღებული ფული დაიყოს მისი როგორც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მომსახურებისთვის და პრობლემების გადასაჭრელად და ასევე საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პრობლემების გადასაჭრელად. ეს არის ძირითადი ის საკითხები, რომელსაც ეხება ეს პოლიტიკის დოკუმენტი და პარტიაც სწორედ აი ამ ღირებულებებზე რომელიც რესპუბლიკური პარტიის ღირებულებები რომელიც გულისხმობს სწორედ რომ ინდივიდუალური თავისუფლება თითოეული ადამიანის თითოეული თითოეული ადამიანი უკვე თვითმართველი ერთეულია თავისთავად და ეს ადამიანები თვითმართველი ადამიანები და ინდივიდები ქმნიან ადგილობრივ თვითმართველობას და აყალიბებენ და არა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ცენტრალიზებული დაგეგმვის პირობებში ხდება თვითმართველობის ფორმირება. საქართველოსში თვითმართველობა უნდა იშვას სწორედ ინდივიდუალური მოქალაქეების პიროვნული და პირადი თავისუფლების საფუძველზე და არა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით.